में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हैं दिल को बना दे जो पतंग सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं आंखों में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हैं अजब सी अजब सी अदाएं जो पतंग सांसें